Atención médico que te movilizas diario a consultar. Ingeniero que te movilizas a diario a tus obras. Atención, Yocasta. Tú que diariamente tienes que llevar tus niñas al colegio, necesitas un vehículo 24-7. Amigos, pero ¿cómo garantiza Vegamóvil mi movilidad 24-7? Yocasta, hemos creado el plan Movilidad 365, que consiste en entregarte un vehículo como este 2022 con seguro full incluido. Pero espérate, espérate, espérate. ¿Cuánto eso me costaría? Hermosa Yocasta, totalmente gratis. ¿Pero cómo así? ¿Totalmente gratis? Así Así es, Yocasta. Vegamóvil incluye este servicio dentro de nuestro plan de vehículos usados certificados con garantía de hasta cuatro años totalmente gratis. Pero este vehículo de cortesía sería por qué tiempo? Por el tiempo que dura el vehículo tuyo en Vegamóvil sin límite de tiempo. Vegamóvil está cambiando la experiencia de comprar un vehículo para resolver tu movilidad. Por eso nuestro eslogan, Vegamóvil, vamos más allá.